Osa kaksi. Eli osa kaksi. Tota, ää, mitä sinut Ville, jos tehtäisiin sillä tavalla, että ennen kuin me annetaan yleisölle ää, mahdollisuus päästä ääneen, niin tota, otetaan ja vastaan tähän netissä Facebookista tulleisiin kysymyksiin. Joo. Aloita sä sitten vaikka, että kerro kun on kysynyt että mitä se on kysynyt ja sitten kommentoidaan ja sitten mennään eteenpäin. Ää, Jussi Solberg on kysynyt, että mikä on suurin tekonne Vuosaaren hyväksi? No, mä luulen itse, että se mitä mä oon nyt tässä pari vuoden aikana seurakuntaneuvostossa pystynyt seurakunnan asioita hoitelemaan nyt vuoden verran varapuheenjohtajana ja sitä ennen viime seurakuntavaaleista asti jäsenä, niin se on ollut niin sitä konkreettista vaikuttamista tähän asti. Ja sitten tietysti Vuosaren ja Marien puheenjohtajana Vuosaren asioita niin kuin puolueen suuntaan ja myöskin jossain määrin kaupungin suuntaan niin on pystynyt hoitamaan. Ja sulla on niinku ihan konkreettiassa. Joo mitä mulla taas puolestaan, niin tota, Vuosaaren kokoomus on nähnyt tuon sataman kehittämisen työ, työ tota, alueena erittäin tärkeäksi asiaksi. Että meillä itse asiassa on semmoinen asia siellä satamassa, että siellä satamassa niin tota, on tällaisia suuria halleja, mistä, mitä vuokrataan noin niin kuin tuhannella, tota, 2000 neliömetrillä. Niin me ollaan ajamassa sellaista asiaa, että sinne pystyisi niin kuin Helsingin kaupunki perustamaan tosin yhtiön, joka pystyisi vuokraamaan tästä hallitilaa 100-300 neliöön joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vaikka louhintayrittäjä niin pystyisi, äh, tai äh, vaikka autokorjaamo pystyisi vuokraamaan sitä itsellensä tilat, koska se 1000-3000 on aivan liian paljon niille. Meiltä nimittäin puuttuu tällaista ihan perusyrittäjän, äh, joka ei ole IT-alan yrittäjän niin toimitila. Ja mun mielestä mm. Vuosaarissa myös aivan erinomaisesti. Meillä oli yksi kaveri, joka itse asiassa oli louhin, nimenomaan louhintalan yrittäjä. Ja tiedätkö, missä se oli halli? No. Tuusulassa. Niin. Se asuu aurinkolaissa. No koitetaan pitää muuten mahdollisimman lyhyinä nämä vastaukset, niin päästään enemmän. Tämä, tämä Tulkaa peremmälle vaan kaikissa. No seuraava kysymys. To, täällä on äh, Vuosaaren VPK äh, Salkarilta kanssa ja hän kysyy, että mitä me sanotte Vuosaaren VPKsta? Mä en usko, että tästä tulee hirveästi no Yes, hyvää toimintaa. Kyllä. <laughs> Ja Jussi, mä annan pikkuisen haasteen VPKlle. Ottakaapas nämä Vuosaaren maahanmuuttajat mukaan kanssa. Että ottakaa sellainen porukka, mikä ei puhu kunnolla suomeen mukaan. Mä tiedän, että siinä on turvallisuutta, mutta tämä on aivan loistavaa, osallistavaa toimintaa niille. Ja sitten täällä on Mika Hämäläinen kysynyt, että miten aiotte parantaa Aurinkolahden liikenneyhteyksiä? Sanoppa sä ensin. Jokeri 2 pitää saada raide, raideliikenteen piiriin mielellään pikaratikaksi mahdollisimman pian. Et sehän nyt auttaa toimintassa syksyllä. Pikaratikka Vuosaareen. Kyllä, pikaratikka Vuosaareen. Siellä se kiertää kehä, kehään tuonne tota, ylöspäin. Joo jos tota voi, tota voi harkita nyt niin alkuvaiheessa varmaan niin kuin riittävä määrä bussivuoroja voi olla, näitä palvelupusseja ja muuta. Mm-hmm. Ja ei sitä nyt ihan mahdoton matka ole tietysti kävellä niin kuin metroasemallekaan kyllä. Seuraavaksi kysymys tota, Marja-Liisa Siiralta. Mitä mieltä olette Merirastilan rannan monimuotoisesta luontoalueen uhraamista rakentamisesta? Niin, tästähän nyt oli just vähän aikaa sitten sellainen tila, tilaisuus, missä Vuosaaren, eh, tai tota, tämä merilastilan promestariliike haastoi Vuosaaren demareita. Puhuttiin tästä asiasta ja Vuosaaren demarien kantahan siihen, siihen rakentamiseen on ollut niin kuin kriittinen koko ajan, että sitä, ei, sitä aluetta ei, ei tarvitse rakentaa. Sillä on niin suuria luontoarvoja sillä alueella, että tämän alueen ihmiset tarvitsevat. Just tässä, se on ihan, se aluehan on tuossa ihan oven takana. Ne tarvitsee semmoista aluetta, semmoista luontoa, missä ne voi käydä hengähtämässä. Niin. Tämä kysymys taas puolestaan jakaa niin kuin Vuosaaren kokoomuksen, kokoomuksen väkeä, että me yhdistyksenä otettiin kantaa tähän sillä tavalla, että siellä on tällainen pirunpelto. Ja tämä pirunpelto on sellainen niin kuin arvokas, tota, mikä geomorfologinen alue. Et jos se kun sinne niin rakennetaan, niin sitten ainakin tämä pitäisi, tämä pitäisi pitää huolta. Ja mun mielestä se oli aika hyvä. Mä en ole itse sellaisella linjalla, että kategorisesti kielletään rakentaminen, mutta jos jossain on jotain arvokasta, niin sitä pitää pitää huolta. Seuraava kysymys on Hasse V. Ekblomilta. nyt teille valitaan, mikä on tärkein asia, mitä tai puolueelle tekee Vuosaari tai sen asukkaiden hyväksi neljän tulevan vuoden aikana? haluatko sanoa toisin? Tämä on melkein sama kuin Saaberin kysymys, mutta sano toinen asia vaan. Totta kai siinä nyt olisi ensisijainen homma se, että saataisiin Puosaaren edustajia sinne valtuustoon semmoisia vakituisia edustajia, niin olisi varmaan asioiden hoitaminen huomattavasti helpompaa kuin nyt. Eli kyllä se niin kuin vaan Vuosaaren, kaikissa asioissa Vuosaaren niin kuin asia, asiamies. Mm. Okay. Mulla puolestaan on se, että niin mikä on sellainen tärkeä asia, mitä täytyy tehdä Vuosaaren eteen numero kaksi, on se, että meidän pitää tehdä jotain tuolla Itäväylän risteyksellä. Itä, Kehä 1 ja Itäväylän risteys on tällä hetkellä aivan tupaten täynnä ja siitä, siitä tota, tiedättekö mitä, se, ää, mä komppaan Villeen siinä kun hän sanoi, että ei ole yhtään valtuutettu Vuosaaressa, niin se ää, johtuu just siitä, että meillä on siellä lauttasaarelaisia työllä, töl, työllä kokoomuksen lauttasaaren osasto on erittäin hyvin edustettuna <laughs> valtuustossa. Ja sitten kun päätetään se, että minne panostetaan, niin kyllä se ikävä kyllä näkyy, että mistä valtuutetaan. on. O, onko täällä yhtään sellaista, minkä, joka mielestä olisi hyvä ajatus saada Vuosaaresta valtuutettu? Pistäkää kättä ylös. Mä en edes Vuosaaresta. No niin. Joo, mä, mä, mä, itse korostan sitä, että jos mut nyt valittaisi, niin mä en olisi, olisin koko kaupungin valtuutettu myöskin, että e, eihän voi ajatella niin, että sitten sitten ei niin kuin hoida muiden, muiden alueiden asioita, mutta se, että tietysti on hyvä, että on jokaisen alueen että on se paikallistuntemus olemassa. Että, että mutta totta kai valtuutetun pitää koko kaupungin asioita hoitaa, se on ihan selvää. Että tässä oot ihan oikeassa. Ja to, tässä on, tä, siis kompa, komppaan sua tässäkin, pitää koko kaupungin asioita hoitaa. Mutta se, että täysin ilman keskustelua niin järjestetään koko Itä-Helsingin nisti ja huolto Vuosaaren metroaseman viereen ilman, että käydään mitään kansalaiskeskustelua, niin onhan se nyt täällä kummallista. Onko, että sä puhutaan, että sä vastaan. Mä luulen, että se haluat nimenomaan naapuriin tota tällaisia juttuja. Sä on omassa esitteessä kerrot, että sä haluat näin. Ja sä vastustat niin. Joo, no, se tuli, sit tuli hyvä kysymys. Jos mä voin toistaa kysymyksen, eli tota, nim, nimpyilmiö. Niin, niin niin. Me tarvitaan jonnekin että tällaisia. Kyllä mä olen niin siis valmis ottamaan syrjäytyneet. Se oli vaalikunnassa jotain kysymystä, että ottaisitko syrjäytyneiden tota, nuorten vai alkoholisten parantola vai maahanmuuttajakeskuksen vai mikä, mitä niitä kaikkia vaihtoehtoja olikaan, niin naapurista. Ja mä olen, se on totta, että mä oon, mä oon jyrkästi nimbyilmiötä vastaan. Eli toisin sanoen, minä olen valmis kantaa sosiaalista vastuuta myös siitä, että otetaan tällaisia joidenkin mielestä epämiellyttäviä niin kuin naapureita naapurusta. Mutta sitä asiaa ei pidä tehdä ilman avointa kansalaiskeskustelua. Se pitää tuoda selkeästi esille, että tällaista ollaan tekemässä ja siihen pitää ottaa ihmiset mukaan. Nyt tämä homma tuli sillä tavalla, että tämä tuli täysin puun takaa. Ja sitten tämä tuli vielä sillä tavalla, että mukamas Itäkeskuksesta ei löytynyt tiloja. Halo. Siis Itäkeskuksesta, koko Itäisen Helsingin keskuksesta ei löytynyt sosiaalitoimelle tiloja. Ja mä nyt en haluaisi osoitella sormella mitenkään tähän tota, kiinteistöinvestoriin, mutta onhan se vähän huvittavaa, että Itäkeskus pistetään uuteen uskoon, saadaan paljon muotijuttuja ja, ja sitten yhtäkkiä niin kun sieltä heitetään just tämän, tämän tyyppiset asiat pois. Haluatko kommentoida? Niin, mä, mä olin sinä samaa mieltä siinä samassa vaalikoneessa, että pakkohan tietenkin näiden paikkojen pitää niin jossakin olla ja on hirveän tärkeää, että jos ihmisillä on tämmöisiä ongelmia, niin saa hoitoa. Et, ja voi olla, että se on parasta semmoisen liikenneyhteyksien päässä, että jos sä oot vähän huonossa hapeessa, niin sä mahdollisimman helposti niin kuin pääset sinne perille. Että se, on, se voi olla se ehkä syy, minkä takia huosaari ei välttämättä ole se paras paikka. Mutta niin kuin ilmiötä haluaisin myös silti varoa. Hei, tässä, nyt tässä tuli hyvä tuota, kysymys, koska ne, mitä nyt lähdettiin puhumaan siitä, mikä on kaiken mielestä hauskaa, ja se on tietenkin viina. Tässä olisi Jukka Vahalahdalta tällainen kysymys, että Merilastilan torissa, mehän ollaan kahve Merilastilassa, tämä on uusi hieno kahvila ja tuota, täällä on porukkaa tupaten täynnä, niin täällä tuota, ää, kyseltiin sellaista, että, että, että jos mä luen tämän kysymyksen, saat kommentoida ensin. Joo. Eli Merirastilan turi sai sitten uutta ilmettä, nyt siellä viihtyy lauma janoisia miehiä ja naisia. Mikähän sen kunnostuksen käyttötarkoitus lopulta oli? Koulu ja nuorisokoti torin vieressä, sama porukka nutkuu siellä kaljapurkit kädessä aamusta iltaan. Ei enää yhtään juottolaa rastilla. Kirkko voisi avustaa ja perustaa pystyvaarin, jonnekin metsikköön, jossa saataisiin tori muuhun käyttöön pystyisikö kirkko auttaa niin näissä alkoholista asioissa? No varmaan se jo tekeekin sitä hyvin paljon diakonia työn kautta, kun on, on niin kuin, tässä tutustunut viimeisen parin vuoden aikana seurakunnan työntekijöihin ja diakonia työntekijöihin. Se tekee hirveän paljon semmoista arvokasta työtä, mikä ei näy missään. Ja ne ei hirveästi edes pidä tavallaan niin kuin meteliä itsestään, että nyt me autettiin sitä ja tätä, tätä, tätä niin kuin ongelma ihmistä, että kyllä varmasti kirkko tekee jo tällä alueella hyvin paljon semmoista työtä, mutta ne ei tosiaan ole niin pisteitä keräämistä välttämättä siitä itselleen. Sitä mä en tiedä, että torin kunnostus välttämättä nyt olisi sit tilannetta vienyt suuntaan eikä toiseen. Että päihdeongelmat ja alkoholin suurkulutus ja väärinkäyttö on koko yhteiskunnassa aika monen ongelma tällä hetkellä. Että Mika, Junger, Mika Junger oli hauska heitto tuossa, että jos kerran pidettäisiin vaikka noin isännyspäivän juhlat ilman, ilman niin kuin alkoholia niin kuin esimerkkinä. Ja siinä sitten moni oli sitä mieltä heti, että no ei sitä nyt, kyllähän sitä nyt tarvii olla siellä. Ja kaikki ei niin kuin innostunut siitä ajatuksesta. Mitä mieltä sä olisit siitä? Mun mielestä se on aika hyvä ajatus. Jos mä äh, kommentoin tähän kysymykseen, että tässä oli yleisö, yleisö yksi kysymys, niin tota, äh, tota, mun mielestä sä voit oikeasti, siinä voisi presidentti Niinistö kyllä oikeasti käyttää kuin niinku esimerkin ja tota, niin. yhtenä vuonna niin tota, todeta niin, että nyt ei, nyt ei tarjollakaan linnan puolissa alkoholia, että nyt on sitä alkoholita puolia. Saattaisi jopa tulla niin kun, sit, tosin on se, tiedätkö mikä ongelma siinä? Niin. Siinä on se ongelma, että sen jälkeen meidän iltapäivälehdet, niin tota, niissä saa sinä juttu seuraavalle päivälle. <laughs> kun ei no, ole sinä juttu, niin. että taas tota, kännissä törkteltiin. Saanko me jatkaa tästä kirkosta pikkasen? Niin. Sehän on tili, tota, teologian tohtori ja meillä on tämä tilaisuus niin otsikolla tietojärjestelmä mies vastaan te, teologian tohtori. Ja, niin. tota, mä, kun oli tämä homokeskustelussa, niin sen jälkeen kirkosta erosi hirveän osa porukkaa. Niin. Ja teettekö, mulla on semmoinen näkemys tässä, että hyvin todennäköisesti ihmiset eroavat kirkosta sen takia, että ne keski-ikäiset, ne, mikä maksaa sen leikin, niin ne kokee, että ne ei saa sitä yhtään Niin niin pitäisikö meidän tota, seurakunnan yhteydessä vähän miettiä sitä, että millä tavalla tota, kirkko voisi puhutella myös keskiluokkaista väkeä, joka itse asiassa loppujen lopuksi maksaa nyt. Niin, tämä on varmaan semmoinen asia, mistä, mistä yhteisessä kirkkovaltuustossa, missä on myös tuolla Kalliossa jäsenä, niin siellä aina kun käydään läpi näitä eroamistilastoja ja muuta, niin olen pyrkinyt nostamaan tätä keskustelua ja sitä huolta siitä, että minne kirkko on menossa. Ja nythän meillä on se tilanne, että nuoret ihmiset tavallaan ero, eroaa siitä perheen ovat ihmiset. Sitten he, heidän lapsi ei riitä kirkkoa ja me ollaan sitten varmaan 10-20 vuoden päästä siinä tilanteessa jäsenmäärä on huomattavasti alhaisempi kuin nykyään. sitten nimenomaan nuorten aikuisten tavoittaminen on se iso ongelma, että rippikoulu käydään vielä, mutta sitten sen jälkeen niin kun, saattaa olla seuraava asia kirkolla, että mennäänkin sitten eroamaan, tota, eroamaan sit kirkosta. Eli se, siellä todella pohditaan tätä asiaa, mutta se on erittäin vaikea kysymys niin kuin tässä nykyajassa, että mitä se oikea se toiminta voisi olla, joka tavoittaisi niin kuin tämän ikäisiä ihmisiä. Mitä sä itse ajattelisit? No siis mä, mä sanoisin näin, että mä näen sillä tavalla, että se on tärkeää, että kirkko on osa suomalaista yhteiskuntaa. Se, on, se nimittäin antaa sen tukialan, jolla me saadaan perheet mukaan tota, yhteiskuntaan. Ja mä, itse, tota, mä dikkaan perheestä. Perhe on hyvä juttu, perhe kannattaa. Ehkäpä meidän kannattaisi e-, esittää sellainen haaste kirkolle, että kirkko voisi vähän enemmän panostaa siihen, että perheet saataisiin pysymään yhdessä. Koska tämä tuli tämä avioeroasiakin, niin ei se laajalla mitta, laajassa mittakaavassa niin mikään huono idea ole, jos me saadaan tämä yhteiskunta toimimaan sillä tavalla, että me saataisiin avioerot vähemmän. Niin. Millä sä, millä sä saisit vähenemään? sulla jälkeen kiekko yritti sellaista, että ne kieltäytyi vihkimästä, vihkimästä eronneita uudestaan ja koitti tällaisella tavalla saada se tilanteen seitsemän vuonna loppumaan. Sentti Paasikivi puuttui siihen ja sanoi, että jos kirkko ottaa tämmöisen linjan, niin ei siitä tule mitään. Niin mikä, mikä sä ajattelit, että se voisi olla sitten, millä... Mä ajattelen, että tämmöinen niin perheneuvonta, työ ja muu on niin kuin sitä, mitä kirkko voi tehdä. Siellä resursseja. Mun mielestä, mun mielestä tämä on ihan hyvä idea. Niin, niin siis sanotaan näin, että meillä on oikeasti tilanne, että rippikoulun jälkeen seuraava, äh, seuraava niin, tota, yhteys kirkkoon on se, että kun käydään tota, epävarmasti juttelemassa papille, että mennäänkö naimisiin ja pitäisikö tässä niin vähän saada tiloja ja tällaista. Ja niin. Onhan tämä nyt sillä tavalla, että kirkko käytännössä päästää irti niin, ää, niin. jäsenistä. Niin. Ja se, se, se kyllä kustautuu, että kirkon pitäisi mun mielestä pistää käyntiin sellainen ohjelma, jonka avulla se vahvistaisi ää, avioliittoja. Niin mä kanssa ajattelin, että Ossi, Ossi on aika kauan. Ossi, Ossi on aika kauas vienyt mieltä, että pitää saada, pitää saada tähän nyt vähän vastakkainasettelua tähän aikaiseksi, vaan liian sävyisiä. Näinpä. Pistä, pistä tuota...